老师，我这边再传一次，你可以试试看，更新一下看有没有这次城市。那这次城市好处呢，其实就是它传作业的时候非常方便。当你录完一一段音乐以后，然后去预预听那个音乐，你觉得或者一段朗诵你觉得不错的时候，它有按键有一个分享，分享的功能它会直接跟你的作业区，它会跑出主要跑出一个 logo，就是你老师说的派的作业的地方，你直接点它这边就可以交作业了。哦，就不用透过那个。 透过会诶按作业系统，然后慢慢去负载那个那个录音档，因为你负载录音档，你要知道它的捷径在 S D 卡里面的什么的什么里面，好，这样我觉得还蛮麻烦的，跑出来了，我测一次哈。好，这个层次叫超级麦克风，左向左边第二个啊。 是不是我刚刚录的那个东西哈，你点它一下，先听听看，播放看看。你你确定对不对？好，你确定这个答案是你要传的时候，第三个有一个分享，你把它下去。你看它主动联络了你的作业分享器，好，原生的那个录音程式不会带出这个，不会带出来啊。好，那这一次程式是我找了好久才找到的。那你看啊，作业分享点进去。 采用好了啊，好，你看他会帮你载出你的，刚刚我第一次的派作业的地方，你就把它点进去。这个同学看上传，问题是他刚刚已经交了，刚刚这个同，哎，个这一个子的同学已经交过了，所以他不能交第二次，哦，不然这样就已经完成作业的派送了，那老师那边就多了一笔作的。所以我们班就是念完中文或读完英文，就是用这个方法。 哦，就不用再点那个板子里面的送传送作业，然后再点什么 S D 卡，再点里面的录音的那个资料夹，再点到那那一个录音程式。我觉得这是蛮好用的。哦，没有，不用，我用有是我只安装而已。A P K 它自己去抓它内建的那只程式来做安的。哎，它内建的那个程式就没有内建的这一支录音程式好像就没有，个好像就没有。 不要等短，一分钟，前二十圈。哦，它没这个功能，它纯粹是一支录音，录音的功能。对。然后这个地方还有再补充一个东西，今天老师你突然有东西要给我，学生突然东西交给老师，哎，伟创这个平板里面除了收作业之外，他没有办法及时，比如说我有个东西一张图片及时要给你。 可是我老师如果没有派作业在项目里面发给我，对不对？很困扰。那因为我们在同一个网域里面啊，我建议大家一定要装这个浏览器，可能老师都知道，加 B S 桌面的浏览器。好，你把它点点看哈。那今天是因为我还没设，你要做的过程是什么呢？你要在这个网域里面，你的 P C 端、主机端建一个共用资料夹，建一个共用资料夹。那 电子打案来些很好玩哦。我们目前是在本地端，你看上面正中间有写本地端，对不对？那你看，我们手指往左边滑过去，这个地方叫做局域网。那就中，诶，其实就是局域网。这个时候呢，如果你资料夹，你的 PC 里面有建一个共享的资料夹，你这时候按扫描，你看这么多台，你看到吗？哦，然后可能说这台是某个 PC，这台某个 PC，你把它点进去以后，如果它有开一个资料夹。 要你输入账号密码，这账号密码是什么呢？就是你开机的时候不是有输入一个，输入你的使用者叫 user 有没有？那你们这样，现在自然都要求说开电脑要有一个自己的密码，你把 user 打进去，name 打进去，密码打进去，按确定之后，你就可以任意把这个资料丢上来。我教室就这样收的啦，甚至说不用账号都没关系，你建一个把账号账号锁定那个拿掉哦。 也就是说，你一滑这边的东西，再讲一次，不好意思，假设我这边可以丢了，我就回来看看这边。啊，我今天拍了一张照片，是不是在 D C I M 里面？好，点它，啊，Camera 里面，点选它，啊，甚至说很多张，就按这个顺选。然好，这个时候呢，按右下角、左下角的复制，按复制之后，手指往左边滑回来，点去就这个资料夹里面，然后再按贴上，这样你资料就存到老师端的。 定，那至于怎么设定啊，Windows 7面怎么设定，我有一个过的版等下大家来过。那这样由我们上课，你要传东西给我你给我们。